Here in Naples, 59 Fahrenheit around 15 Celsius. Uh, questo significa che non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo. Infatti c'è qualche grado in meno che non consente di dire che poi fa così tanto freddo. Magari la percezione invece delle altre persone non è la stessa mia, ma io non sento così tanto freddo. Poi è anche vero che io non lo soffro molto il freddo perché eh, faccio una serie di pratiche da qualche anno, diciamo, in cui i punti principali consistono nel farsi le docce fredde, e anche gelate voglio dire, eh, e poi cercare di stare quanto più possibile a torso nudo comunque, senza quasi nessun indumento, insomma meno indumenti si hanno meglio è, per quante più ore possibile si riesce a stare. E questi diciamo sono due capisaldi del metodo WeMove, di questo, cioè questo tizio norvegese che eh, detiene vari record anche in apnea, un record in apnea in blocco di ghiaccio, uh, acqua ghiacciata per oltre due ore e mezza, non vorrei sbagliare, comunque non mi ha approfondito più di tanto, dovrei farlo visto che, visto che diciamo sono cose che faccio, dovrei approfondire questo, questo personaggio ancora di più, ma prima o poi lo farò e sono a tempo. Consiglio questi due metodi perché effettivamente portano dei, vantaggi psicofisici e appunto il freddo, il freddo lo si può soffrire di meno